aqsh prezidenti jo bayden dunyoning eng kuchli odami bo'lishi mumkin lekin u o'zi xohlagan smartfonni ishlatish imkoniga ega emas sababi prezidentlarning telefonlari eng ko'p xakerlik hujumlariga uchraydi barak obamaga qadar oq uyda hatto wi-fi ham bo'lmagan u smartfon ishlatishga erishish uchun xavfsizlik xodimlari bilan ancha muzokara olib borgan 2010 yilda ipad chiqqach buyurtma asosida obama uchun maxsus Pad ishlanib xavfsizlik tizimi takomillashtirilib berilgan donald tramp twitterda juda faol bo'lganiga qaramay uning telefonlari ham xavfsizlik sabab tez tez almashtirilib turilgan tramp asosiy ishlarni hatto kompyuterga ham ishonmay qog'ozda bajargan Джо Байден ham texnikalarni juda yaxshi ko'rishi uning suratlaridan seziladi. Biroq prezident bo'lish uchun ba'zi narsalardan voz kechishga, smartfon ishlatsa ham ko'p qulayliklardan foydalanmaslikka majbur qilishi mumkin.